Володимир Зеленський запропонував формулу миру між Росією та Україною. Вона хороша, але Путін на це не погодиться. А якщо запропонувати дещо інше, можна піти шляхом проведення референдумів, тільки без участі України і, звісно, Росії. Нехай його проведуть інші світові організації публічно. Для гарантії безпеки можна залучити миротворців, і заборонити будь-які переміщення військ з обох боків, так як бункерний не погодиться на виведення військ. Участь в голосуванні братимуть лише корінні жителі. Пропозицію зробити публічно перед усім світом. Якщо Путін дійсно впевнений у своїх діях, то він погодиться. Якщо ж не погодиться, то навіть ті країни, що тримають нейтралітет або ж підтримують Росію, побачать, що Путін звичайний терорист, а не визволитель. В будь-якому випадку це Україні на руку. Як вам такий варіант? Пишіть свої думки в коментарях.